Laura, peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Ré, mi, ré, do, si, sol, ré. Merci Flora. Voici la mesure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer avec Ré, avec troisième doigt. Ré, ensuite Mi avec quatrième doigt. Ré, Mi, comme ceci. Ok Maintenant, on va répéter cinq fois. Ré, Mi, première fois. Ré, Mi, deuxième fois. Ré, Mi, troisième fois. Ré, Mi, quatrième fois. Ré, Mi et la cinquième fois. Ensuite, revenez sur la première note avec troisième doigt. On monte d'abord, après ça redescend. Comme ceci. OK Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Première fois. Ré, mi, ré. Deuxième fois. Ré, mi, ré. Troisième fois. Ré, mi, ré. Quatrième fois. Ré, mi, Ré. Bien les enfants. Ensuite, ça continue à descendre sur le Do avec le deuxième doigt. Do. La première note, commençait Ré. Maintenant, ça monte et puis ça descend. Ça descend encore. Alors, Ré, Mi, Ré, Do. Est-ce que vous avez compris les enfants Alors, si vous avez bien compris, maintenant, on va répéter cinq fois. Ré, mi, ré, do. Première fois. Ré, ça monte d'abord, mi et descend. Ré, do. Deuxième fois. Ré, mi, ré, do. Troisième fois. Ré, mi, ré, do. Quatrième fois. Ré, mi, ré, do. Cinquième fois. Ensuite, la main gauche, va jouer sur Si avec le pouce. Cela donne Ré, Mi, Ré, Do, la main gauche, Si. Ok Ré, Mi, Ré, Do, Si, comme ceci. Maintenant, on va répéter cinq fois. Pour cela, Ré, Mi, Ré, Do, Si. Première fois. Ré, Mi, Ré, Do, Si. Deuxième fois. Ré, ça monte. Mi, Ré. Do, ça continue à descendre. Si. Troisième fois. Ré, Mi, Ré, Do, Si. Quatrième fois. Ré, Mi, Ré, Do, si, la dernière fois. Ensuite, la main gauche et continue à descendre, mais attention, ce n'est pas à côté, elle va jouer, elle saute sur le sol avec le troisième doigt. Alors, je vous montre de début. Ré, mi, ré, do, si, sol avec troisième doigt. Attention, le rythme aussi. La main droite, c'est un peu plus rapide. Ré, mi, Ré. Do par rapport à la main gauche. Gauche, un peu plus lent. Si, sol. Encore une fois. Ré, mi, ré, do, si, sol. Ok Maintenant, on va répéter cinq fois. Mi, ré, do, si, sol. Première fois. Ré, mi, ré, do, si, sol. Deuxième fois. Ré, mi, ré, do, si, sol. Troisième fois. Ré, mi, ré, do, si, sol. Quatrième fois. Ça monte d'abord, ça descend, ça descend, ça descend, maintenant ça saute. Comme ça, c'est la dernière fois. Maintenant, on ajoute la première note de la mesure suivante. Ré, mi, Ré, Do, Si, Sol. Jusqu'à là, vous avez bien compris les enfants. Maintenant, encore la main droite qui va jouer sur le Ré avec troisième doigt. Ré, Mi, Ré, Do, Si, Sol, Ré. Ok Jusqu'à là, maintenant, on va répéter cinq fois. Ré, Mi, Ré, Do, Si, Sol, Ré. Première fois. Ré, Mi, Ré, Do, Si, Sol, Ré. Deuxième fois. Ré, Mi, Ré, Do, Si, Sol, Ré. Troisième fois. Ré, Mi, Ré, Do, Si, Sol, Ré. Quatrième fois. bien. Mais la musique suivante, en fait, ça répète la même chose. Ré, mi, ré, do, si, sol. Ré, mi, ré, do, si, sol. Vous avez vu Ok Alors pour cela, on va répéter cinq fois. Ré, mi, ré, do, si, sol. On répète. Ré, mi, ré, première fois. Ré, mi, ré, do, si, sol. Ré, mi, ré, do, si, sol. Deuxième fois. Ré, mi, ré, do, si, sol. Ré, mi, ré, do, si, sol. La troisième fois. Ré, mi, ré, do, si, sol. Ré, mi, Ré, Do, Si, Sol. La quatrième fois. Très bien les enfants. Maintenant, on va enchaîner les six mesures que vous avez apprises. Sol, La, Si, Sol, Sol, La, Si, Sol, Si